Hola, buen día para todos. ¿Cómo están? al grupo de TICE en Suecia, un saludo cordial para ustedes. Yo soy el profesor Cristian Núñez, aquí con mi compañera y mi grupo de trabajo. Estamos hoy inaugurando nuestra pequeña huerta. Si podemos mostrarle un poco a Noelia nuestra producción que los chicos ya están, eh, hoy van a estar consumiendo su, cultivo. Eh, ya están quitando unas cuantas lechugas, tenemos unas cuantas acelgas, tenemos tomate, tenemos cebolla, tenemos ya un poquito de cilantro allá, perejil también. Queremos estrechar nuestro agradecimiento especial para todos los que integran el grupo de Latice eh, a través de Don Daniel. Y acá está nuestra escuela, queremos también mostrarles un poquitito nuestra escuela desde la distancia. Los chicos ya están trabajando en lo que el tema de limpieza de las hojas, ya con los profesores. Ya queremos también estrechar nuestro agradecimiento. Desde Paraguay un saludo cordial para toditos y un agradecimiento enorme para quienes conforman el grupo de la TICE. Muchísimas gracias del Cambay Echeverría y a la inmortal voz de Marco de Ví, mezclando menta y para para y guardo para la suerte un cabureí disco ya está preparado No importa el lunes o si es feriado No importa el día si está nublado Nata Jupi mi mano a la visera Catamoyo ya se embaraca Al grande Emiliano y a su trece tuyutí Al maracafú del Cambay de y a la inmortal